एनएमसी ने मांगी राज्यों से राय एमबीबीएस कोर्स में स्टेट कोटे की काउंसिलिंग अब होगी दिल्ली से नेशनल मेडिकल कमीशन एनएमसी अब एमबीबीएस कोर्स की स्टेट कोटे की सीटों में एडमिशन की काउंसिलिंग खुद करना चाहता है एनएमसी ने सभी राज्यों को पत्र लिखकर इस पर राय मांगी है अभी कुछ राज्यों ने मिश्रित राय दी है जिसमें किसी ने सही तो किसी गलत ठहराया है छत्तीसगढ़ की ओर से अभी एनएमसी को अभिमत नहीं भेजा गया है हालांकि उच्चाधिकारी दिल्ली से काउंसिलिंग के पक्ष में दिख रहे हैं वर्तमान में एनएमसी की काउंसिलिंग कमेटी केवल ऑल इंडिया कोटे की काउंसिलिंग कराती है प्रदेश में 10 सरकारी समेत 13 मेडिकल कॉलेज हैं इन कॉलेजों में एमबीबीएस की कुल 2020 सीटें हैं वहीं छह सरकारी व दो निजी कॉलेजों में पीजी की तीन सीटें हैं सरकारी मेडिकल कॉलेजों में स्टेट कोटे यानी बयासी फीसदी सीटों व पीजी में 50 फीसदी सीटों की काउंसिलिंग डीएमई कार्यालय करवाती है वहीं एनएमसीएमबीबीएस की 15 फीसदी व पीजी की 50 फीसदी ऑल इंडिया कोटे की काउंसिलिंग करवाती है ये काउंसिलिंग दिल्ली से होती है नए प्रस्ताव में स्टेट समेत ऑल इंडिया की सीटों की काउंसिलिंग दिल्ली से होगी निजी कॉलेजों में मैनेजमेंट व एनआरआई कोटे की काउंसिलिंग भी डीएमई कार्यालय करवाती है ये काउंसिलिंग भी दिल्ली से हो सकती है कुछ जानकारों का कहना है कि योजना तो अच्छी है लेकिन बड़ी काउंसिलिंग होने पर गलती की आशंका बढ़ जाएगी हालांकि अभी तक आल इंडिया कोटे की काउंसिलिंग में कोई बड़ी गलती सामने नहीं आएगी छग में मेडिकल सीटें इस तरह 2020 कुल सीटें एमबीबीएस की निजी में 450, 10 सरकारी व तीन निजी मेडिकल कॉलेज प्रदेश में तीन कुल सीटें पीजी की इनमें निजी में 104, नया सेशन समय पर होगा शुरू समय भी बचेगा मेडिकल एक्सपर्ट का कहना है कि दिल्ली से काउंसिलिंग शुरू होने पर समय बचेगा और नया सेशन भी समय पर शुरू होगा श्री बालाजी मेडिकल कॉलेज के चेयरमैन डॉक्टर देवेंद्र नायक व हिमाटोलॉजिस्ट डॉक्टर विकास गोयल का कहना है कि एक ही जगह से काउंसिलिंग होने से छात्रों का समय बचेगा काउंसिलिंग जो लंबी चलती है इसमें कमी आने की संभावना है ऐसे में एनएमसी की नई योजना छात्रों के हित में कही जा सकती है अभी स्टेट से काउंसिलिंग होने से बड़े डॉक्टरों की टीम इसमें उलझी रहती है फीस भी समान होने की दिशा में पहल दिल्ली से मेडिकल काउंसिलिंग को कुछ जानकार फीस से भी जोड़ते हैं अभी विभिन्न राज्यों में एमबीबीएस व पीजी की फीस अलग अलग है छत्तीसगढ़ के निजी कॉलेजों में एमबीबीएस की फीस देश में सबसे कम है जानकारों का कहना है कि काउंसिलिंग दिल्ली से होने पर फीस के बारे में विचार किया जा सकता है हालांकि एनएमसी ने अभी पूरे देश में समान फीस की कोई बात नहीं की है महाराष्ट्र के कई कॉलेजों में एमबीबीएस की फीस एक करोड़ से ऊपर है जबकि छत्तीसगढ़ में साढ़े चार साल कोर्स की फीस छत्तीस लाख के आसपास है अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें ताकि महत्वपूर्ण अपडेट्स आप तक पहुंच सकें धन्यवाद